Após longos anos de carreira no ar, finalmente estou livre para viver minha vida com calma. Finalmente poderei ter mais contato com a minha filha. Não, como fui tolo. Quanto tempo perdi trabalhando. Ela nem deve mais querer me ver. Senhor Astolfo, a dor que o senhor sente vem do seu apêndice. Ah, que besteira! Então é apenas uma apendicite. Não, senhor Astolfo. Felizmente há um tumor em seu apêndice do tamanho de uma bola de tênis. Que? Como isso? São apenas conclusões preliminares. Precisarei destes exames para termos certeza do que se trata e como vamos resolver. Então o senhor acha que pode remover esse tumor? Não, dos casos conhecidos, o seu é o pior deles e estatisticamente nunca conseguimos sucesso em uma cirurgia destas. Quer dizer que eu vou morrer? Provavelmente em duas semanas. Que infortúnio tão súbito! Trabalhei tanto para morrer sem aproveitar a vida. Agora nada posso fazer. Oh, uma estrela cadente! Rápido, um desejo, um desejo. Eu desejo que o diagnóstico do doutor esteja errado. Mas que diabos é isso? Salvações, Terráqueo! Vim recuperar nossa esfera de registro orgânico que está com você. Esfera? Comigo? Mas eu não sei do que está falando. Claro que não sabe. Há 20 anos atrás você foi abduzido. E nós implantamos a experiência apêndice para que ela coletasse diariamente os dados sobre sua vida orgânica. Ah, então é isso que está me causando dores? Mas por que só agora? Provavelmente a Esther absorveu muitos dados e aumentou tanto de tamanho que não está mais captando no seu apêndice. Poxa, mas então quer dizer que não é um tumor? Correto, é apenas um equipamento de captação de dados. Mas que ótimo! Quer dizer que eu não vou morrer! Não?